It's gone. One two，你我的老大，我做你靠右，虽让我有点腼腆，却又争强好斗，犹豫都摘除，想要某种联系，装作漫不经心的我，一切都照旧。如果我是达芬奇，你就是蒙娜丽莎，你 five star 微笑帮我疏通想法。好吧，承认想法有一点不像话。你说你要拿彩虹色来帮我洗刷，Bad b o a b a d boy，只是有点复杂，喜欢上你的味道，甚至你的虎牙。 I'm a bad boy，已经不想再说。下一步抓住机会，那就和你拍拖。到底应该要怎样才能靠近？到底应该要怎样才能靠近？One two three go。So baby girl，别叫我达芬奇，让我唱首 melody。没有太多的问题，要不要和我在一起？ 别告别，叫我达芬奇，故事也不用多甜蜜，吃饭、睡觉、打游戏，你是我的小猫咪。 OK，早上起床就要来开你的朋友圈，脸孔起变得鲜，你爱答不我自作多情，以为这是你的考验。你感受到我小宇宙的特别，你让我辗转反侧，无可奈何，心慌失措的看着你的眼眸，确认反复是爱的迹象。你对我点头答应满足我所有的欲望，像现在记忆让我变得细，腻，这一点一滴。如果你缺乏抵抗力，那我就是你的 VC。就这样吧，你我都融化。 记你心锁密码，So baby girl，别叫我达芬奇，让我唱首 melody，没有太多的问题，要不要和我在一起 s o baby girl，别叫我达芬奇，故事也不用多甜蜜，吃饭睡觉打游戏，你是我的小猫咪。 me my love is staring every night You stay in my heart so I can go to paradise So I do right, oh yes I'm fine When you leave me again please don't tell me 别久的分歧让我承受 melody Whoa whoa whoa yeah Whoa whoa whoa yeah 别久的分歧让我承受 melody